Всем привет! С вами снова Валентин и наш очередной видеообзор спортивных товаров. Сегодня мы рассмотрим сумку от фирмы Adidas для ММА. Итак, рассмотрим сумку более детально. Сумка изготовлена из полиуретана, что позволяет не промокнуть ей, если вы попадете даже под дождь, эта сумка не промокнет. За счет самого материала этого полиуретана данная сумка будет э, прочнее. Э, значит, логотип в углу сумки фирмы Adidas сделан в виде э, такой вот сетки, которая применяется на шестиугольниках по боям без правил. Также такая сетка имеется с правой стороны сумки там, где находятся белые полосы, фирменный логотип Adidas. Аналогичный же рисунок с обратной стороны, то есть они идентичны полностью. Из торца сумки есть логотип шестиугольника, такой имитированной сетки, клетки, так сказать, где дерутся бои, бойцы без правил. Далее, значит, Сумка предназначена для того, чтобы носить ее как на одном плече, как обычную сумку, так же, как, как и рюкзак. Для того, чтобы носить на плече, есть такая вот шлейка с мягкой подкладкой, которая регулируется по длине, более длинная, а также укорачивается очень легко. Также с обратной стороны у нас есть специальный потайной карман, куда прячутся шлейки рюкзака, так сказать. вот эти части тоже такие ушки прячутся внутрь. И у нас получается скрытое дно вот полноценная такая сумочка. Если же достать, то получается рюкзак. Также вверху есть два фиксатора. Мне легко отщелкиваться. И самое интересное, такая вот широкая змейка. С непривычки она будет немножко туго открываться, но как пару раз откроете, потом поймете. Сама собачка очень такая большая, мощная. Есть такая э, специальный хлястик, так сказать, за который удобно тянуть, закрывать сумку, открывать. То есть делается это держится с этой стороны и с этой закрываете сумку. Достаточно легко, и все просто. Внутри эта сумка выглядит как э, обычный такой большой, большое отделение с одним маленьким карманчиком в виде сеточки, куда можно положить, например, мокрые вещи или что-то такое, что или одежду какую-то. Далее, по бокам сумки есть боковые карманы вдоль всей сумки полностью на ну, всю длину. Как с одной, так и с другой стороны. Что можно сказать еще по этой сумке? Швы хорошо продублированы, такого тоже полиуретана, поэтому Сумка очень прочная такая получается. Э, в качестве использования ее для экипировки считаю это очень хорошим вариантом, потому что внутри нету лишних каких-то отделений и просто она напоминает чем-то как э, вещь-мешок. То есть положил, сложил, сложил, все, не надо распихивать. Вот дополнительные карманы можно положить там капу какие-то там Э, полотенце, что-то в таком плане, шампунь или там какие-то документы, чтобы оно было отдельно находилось. Вот раньше эти сумки выпускались только там для бокса, для дзюдо, для карате, для тэквондо. Ну, теперь вот фирма Adidas выпустила еще и для смешанных единоборств, так как это в последнее время стало очень популярный вид спорта. На этом все. Наш видеообзор закончен. Э, ставьте ваши лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Будем рассматривать еще много спортивных вещей, на их практичность и как они выглядят. С вами был Валентин. Всего доброго. Пока.